L'entretien vidéo différé permet aux candidats de répondre à des questions préenregistrées par l'équipe de recruteurs en amont. Le groupe Air Liquide a choisi cet outil car il s'inscrit bien dans la nouvelle euh, stratégie du groupe, à savoir euh, en termes de digitalisation et d'image innovante, qui sont des éléments importants du développement de la marque employeur. Cet outil est utilisé euh, d'une part suite à la participation du groupe Air Liquide au Forum École. Euh, l'entretien euh, vidéo est proposé aux étudiants afin de pouvoir constituer ensuite un vivier vivant de talents. Mais nous utilisons également Easy dans le cadre de nos processus de recrutement plus classiques, à savoir entre la sélection du CV et l'entretien physique, car il permet un gain de temps aussi bien pour le candidat que pour le recruteur, pour le candidat, euh, car cela lui permet euh, de passer l'entretien euh, à tout moment. Et pour le recruteur, pour favoriser un travail collaboratif avec l'équipe de recrutement, à savoir le RH, le manager, qui peuvent visualiser ensuite cet entretien vidéo. Le groupe Air Liquide a choisi les campus ambassadeurs pour poser ces questions lors de ces entretiens, tout simplement pour humaniser le processus de recrutement, pour donner une image euh, plus vraie du groupe Air Liquide avec de vrais collaborateurs du groupe et aussi tout simplement pour améliorer l'expérience candidat.